mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa mwami ishimwa kubw'urukundo rwawe mwami hezagirwa ku bwawe mwami turakwinginze ngo udutiyobore mwa kino kiganiro kiyoborwe nawe mu izina ryawe murongeye guhabwa ikaze kandi gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza uyu munsi tuza kubandanya turaba iby'umugambi w'agakiza iby'umugambi w'agakiza ukuntu intambara iri hagati ya satani na kirisito kandi kiremwa muntu kikaba aricyo gikoresho gihambaye muri iyo ntambara ukuntu yabandanije igenda imana imaze kurema adamu na eva adamu na eva inyuma yabo hahavuye haza urubyaro rukomeye rwabo kwa kayini kayini abyara mu rubyaro rwo kwa kayini hahava havamo uwundi mwana yitwa nimurodi uyu ubwoko bwagiye kumukomoka ko bwabaye ubwoko bukora ibibi maze buno bwoko bukora ibibi buriganza bukwira isi yose imana kugira ngo igarukane ijwi ryayo hariya mu itanguriro igice cya cumi na kabiri yahamagaye aburahamu maze uyu aburahamu iramuhamagara we yahavuye yitwa aburahamu maze imusezerano isezerano rikomeye iramubwira ngo va mwa kino gihugu cyanyu maze ugende mu gihugu nzokwereka aburahamu ntago yagize ugukekeranya muri we mu bijyanye no kwizera ahubwo yaciye agenda ubwo nyine imana ikivuga maze imana iramucyana mugenzi uku kwizera kwa aburahamu niho ukwizera kwacu rwose gushingiye mugenzi iyo umuntu adafise ukwizera ntacyo aba ari cyo nicyo gituma ubutumwa dutanga ikiganiro dutanga gishingiye kukizwa kubwo kwizera gusa kubera yuko biciye mu kwizera imana ivuze ukumva bijyana no gukora kandi ugikoze urakira bagenzi izina ry'imana ihabwa icubahiro maze aburahamu imana imukuramwo ihanga rikomeye iramubwira ngo ndagusezeraniye kanani maze muri kanani urubyaro rwawe niho ruzoba aburahamu yahapfuye abyara isaka isaka abyara yakobo maze muri yakobo hava ku bwoko bugomeye bukomeye bw'abisirayeri aha ntiturinze tuvuga ukuntu bagiye mu gihugu cya egiputa bakabaho nk’abajya maze imana igatoranya umusabyi wayo mose mose akabakura mu gihugu cy'ubuja maze akabayobora gushika bashikanywe i kanani mu gihugu imana yari yarabasezeraniye bashikanyeyo n'umukozi w'imana yoshuwa bagenzi hariya mu cete cyabi paul yandikiye abaheburayo paul yanditse cy'abaheburayo mu gice cya kane kivuga yuko ibyo imana yari yabwiye Abisirayeli kugendera ko ntabwo babigendeye ko ngo nicyo cyatumye badashika mu buruhukiro abantu benshi bazi yuko abisirayeri bashitse muri kanani ego barashitseyo ariko ntabwo bashitse muri ya kanani imana yari yarabasezeraniye bagenzi bashitse mu yindi kanani kubera kanani bari basezeraniye kuzoshikamwo yari kanani nziza mu gihugu gitemba amata n'ubuki bakiberaho mu mahoro atabwami na bumwe buza kubatera abisirayeli kariya mwakiriya gihugu bategereza gukora ibyiza maze bakemerwa n'imana imana ikabahezagira mu gihe mu yandi mahanga hoho hashobora gutera amapfa hagatera n'ibindi iby'isirayeli hoho ntibyari kuba maze abanyamahanga bakazi iby'isirayeli bakababaza ati ni kubera iki mumeze neza maze abisirayeli nabo bakababwira ibyiza n'ibitangaza imana yabo yabakoreye abantu benshi bakizera ku bw'ibyo maze amahanga yose akazova mu minwe ya satani akaza ku mana ariko abisirayeli ntibabishikanye ubuhanuzi butangura kuvuga hariya muri Yesaya igice cy'icenda umurongo igice cya gatandatu umurongo w'icenda yuko hagiye kuza umwami ari we yesu kirisito azova mu ijuru ariko kandi azovuka maze amaze kuvuka ijambo ry'imana ubuhanuzi bwabandanije buhanura yuko ategereza kuzopfa kugira ngo dukire maze ababisirayeli babandanije kubisoma nk'ibitito nk'ibintu bizoba baguma babyiyumvira muri kazoza kazoza hariya mu gitabo cya mata y'igice cya kabiri hatangura kutwereka iby'uvuka by'uyu mwana maze yesu aravuka ruka atubwira yuko hariya muri ruka igice cya kabiri yuko hari ku ngoma y'umwami augustino ariwe yatwara hariya i roma maze herode nawe yari umwami w'uyudaya maze yesu aravuka abanyabwenge b'ibyanditswe abafarisayo bari babizi ariko kandi banka kumwemera kuko bari bafise izindi nyungu z'iwabo bizera maze yesu arapfa aramanikwa ugucungura ugucungurwa kwacu kuba kuraje maze haca hajyaho irindi sezera rishasha mugenzi ngiri ngiyi intango y'isezera rishasha kubera yuko abisirayeri barananiwe bica bituma badashika mu buhurukiro hariya muri mu baheburayi igice cya kane hatubwira ngo ariko hari cyariho ubundi buruhukiro bushasha nagira ndakubwire mugenzi icyatumye abisirayeli badashika mwa buriya buruhukiro ni kubera yuko ntabwo bitondeye iby'imana yari yarababwiye bategereza kugendera ko ikigeretswe ko barazirura n'isabato bareka kwitondera isabato imana yari yarabahaye imana iravuga ngo ariko ku bwa Kristo kubera yaducunguye haracyariho irindi sezerano ridasanzwe haracariho ibindi byizigiro haracariho iyindi kanani ibikiwe abayizera hariya mu bahebura igice cy'umunani havuga ngo agasembwa karabonetse ku isezerano rya kera kubera yuko isezerano rya kera ryari ryanditswe ku bisate bibiri by'amabuye abantu baca babibona uko gusa ariko birabananira kwitondera muri ubwo buryo isezerano ry'imana yari yagiraniye n'abisirayeri igihe yabakura mu gihugu cya egiputa hariya ku musozi barayica isezerano ariko mugenzi uyu munsi ndagira ngo wumve isezerano rishasha naryo rica riraza ngo nzokwandika ibyagezwe byanjye mu mitima yabo mu byagezwe mu mitima yabo niho nzobyandika mugenzi biciye mu kwizera yesu gusa ubu byagezwe by'imana bica byandikwa mu mutima wawe maze ugaca ucika umugororotsi mugenzi uyu munsi uhamagarirwa kwizera yesu kubera kwizera gusa aguha kuva mu byaha maze ugacumira nka sokuruza wacu aburahamu ukagenda ijambo ry'imana rikavuga maze nawe ukarikora izere yesu bicicwa uyu munsi mugenzi niba wizeye turasenga mwami waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi uyu mwana data hamwe nange umusabyi wawe twese turakwizeye tugirire neza kandi n'utubere inyishu utuyobore udushikane mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen ubu butumwa ni ubutumwa budasanzwe mu gihe cyose uba uri kurabwumviriza birakenewe yuko mugenzi ubushikiriza no kuri bagenzi bawe mu gukora partage kugira ngo n'abandi nabo bakomeze kuburonka ko twese icyarimwe dushikane mu gihugu cy'ibyiza yesu aguha umugisha cyane Muhegeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza mushikirizwa na jimini shimwe imbohe ya kirisito ubwanyu mufise icyo mubaza cyangwa mwifuza gutanga inyunganizi kuri iki cyangwa kiriya mushobora kuturondera kuri watsapu akamenyetso ko guteranya amajyana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajyana abiri n'umunani amajyana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda wifuza kujya muri gurupe ya watsapu ukandika ijambo ngo kuri izo nimero nyine urashaka kujya muri gurupe ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza yesu aguha umugisha kandi akugirire neza kandi aguhe kwa mu mwizera ibihe byose nakira ijambo ry'imana